俺の妻はそんなやわじゃない渡りだナルト艦長を頼むあウチハの名はイタチの意志を継ぐこの俺にこそふさわしい俺の目的は暁を復活させ俺の目的ねうん私が許さないえ同じ顔が3人これがクローンってやつか 助け一緒に行ってやれここは俺に任せろってばよえああち言ったろ守ってやるって王様命令敵排除する排除するの野郎何やってんのさ7代目こちら敵将やっつけちゃえばいいじゃん 絶対助けるからねどうした行くぞ我が車輪ガンから逃れることはできん その足ではもう動くまいあの子どけお前に用はないどかない父様守るやめてパパ 逆転だやはりお前たちは弱い親子の情などという無駄なものにとらわれているからこういうことになる貴様は内派の恥さらしだこの俺がイタチの意志を継ぎ暁をよみがえらせるパパとママが守ってみせるからしてやるあんたは親子の情を無駄って言ったけど 私はそうは思わないママどうなってんのわかんねえがサスケたちがうまくやったんだと思うサラダもう終わりだシンここはシンたちをおとりにして一旦引くしかないなやれぞ父様の動力もう弱いこれからは俺たちが進化させる 俺たちで作った父様もういらない多重影分身の術殺すなよサスケ相変わらず甘いこと <laughs> まだ死ぬわけにはいかねえ 落ち着けよこれ以上何も悪さしねえんならこっちも何もしねえからイタチの意志を継ぐか貴様は奴のことを何も理解していないサラダまったく心配させるんだからこの子はルシーよママあごめんなんかいいなサラダ <laughs> それで帰るってばよとりあえず 名前を一人ずつつけていかないと不便だけど、暮らします。つまり、僕たちは家族になるんです。僕の名前はカブト。